Друзья, всем привет! Значит, что у нас по новостям? Купили дров. Вот такие здоровые гугилики я откладываю, ну там підрізати в течение февраля. И вот тут я выбрал вчера тоже такие, де ну, де некрасиві, здоровые. у февралі дорежу. А нову партію э, мы купили, тому що ну, Потому что на следующую зиму надо То есть мы уже сейчас Э, думаем за следующую зиму. И пока цены более-менее нормальні, зараз якби ціни не идут на повышение, вони підуть на повышение на дрова в кінці літа. И пока есть возможность, то і старимося на следующую зиму. Ще трошки туди доб'ємо до кінця, до ворот. И потом начнем нову упаковку. Опять же, если получится новый ряд, если получится, по финансам. Также пшеница закончилась тут в зерноскладе. Пошли, покажу. Коротше, пшениця закончилась. Э, дрова купив, цены на пшеницю і так далі і тому подобное. Цены на пшеницю сейчас ну, можна найти по 7, по 7, по 8. Все. Ей, пшениця! Все, нема. О, осталось. Пакети для трави, отраву положили, щоб мыши. Все, нема. Хоч хоч танцюй. Закончилась пшениця. Так писали там багато. Та підожди в нього відходи закончаться, що він тоді заспіває. Так писали. Зараз покажу, що в мене є по моїм маленьким запасикам. Тут закончилась пшениця, да, я вчора Вірніше, жінка вчора до малого останнє. Я вчора вже зробив стартовий корм, відкрив мішок. Старт для поросят. Наколотив старт для поросят. Ось оцю бадієчку. Готовий старт у мене. Ну я його ще поросятам, яких забрав від свиноматки, не даю. Я вчора тільки дав у корм, виходить, 25%. А 75% старта в них так і осталось. Ну, то есть потихоньку зараз переводю. Зараз покажу, якраз піду поросят в обід провідувати, покажу, чи є поноси, чи нема, подивимося. І як вони їдять корм, побачите. Я їм зараз буду підсипати в обід. Я їм так норміровано даю. І коротше, що в мене виходить? Е, соєвий шрот. У ведерку премикс висипаю, наш водолага 4%. І ось бетономішалка. А це весь мій комбікормовий завод. То пишуть твій комбікормовий завод. Оце і все. Ось. Взяв, сипнув, сипнув і дробленого вже в ящику, там кілограм 300 в нас влазить. Надібрав, наважив на вісах, сюди насипав і все. все. Оце все, що вам треба для такого поголов'я, ну як у мене. І можна ще умножити, мабуть ще вскикаєш і хватить того, що є. Також пишуть, за світ скільки ти платиш, ну типа лампочки везде в сараї горять. За світ я плачу з крупорушками, з стиральними машинами, з холодильниками в гаражі, холодильник в хаті, і з бетономішалкою, з усім, ну десь півтори тисячі гривень в місяць. Це дуже-дуже рідко. менше 800-1200, скажімо так. То я так загнув, написав півтори тисячі. 800-1200. Крупорушка, крупорушка, ось ця, що мені робив спеціаліст наш місний нововодолажський. Ми її включаємо, я вам скажу чесно, раз у у 5 днів. Да? Раз у 5 днів, скільки по времени? Часа? Ну, полтора. Часа полтора. Раз у 5 днів на півтора часа ми наб'ємо гороха, якщо там я свиноматкам сейчас начал горох скармлювати, бо його дівати нікуди. Гороха наб'ємо і ось ж тут такі 300 чи може 350 у ящику пшениці. Оце який тут світ раз у 5 днів на півтора часа крупорушка. Її хвата з головою. Якщо в мене ще поголов'я умножиться в два рази, її хватить. Просто буде там е, не раз в 5 днів, а два рази в 5 днів по півтора часа и двигатель 1,5 кВт на крупорушки. Тобто мені результат результат цієї крупорушки дуже подобається. А тим більше мені подобається ціна 6 тисяч, що я брав. Я дуже довольний. Тим більше цей спеціаліст, токар Серега тут у нас по місту живе. Якщо що случиться, там, чи з двигателем, чи що, повезу Серега, так і так підскажи, поможи. Він завжди піде навстрічу. Тому жалуватися мені нема на що. Перша моя крупорушка. Ось вона, теж спец робить на дому. Теж хороша, удобна. Мені вона чим подобається. На будь-яку бочку поставив, ву, надробив бочку і все. Ну, звісно, об'єми вже не такі. Я в неї зараз насипаю пшеницю. Мені аж смішно. Кажеться, дуже медленно. Да? Ну, а раніше я був ну, удивлен, мене устраювало. Ну, У мене ж раніше було менше поголов'я. Ну, а зараз все росте і ми ростемо. Так, пошли пшеницу покажу. А то Зараз також ближе к вечору тут розтоплю, тому що, ну, щоб не нахолоняло здання. Так, що ви тут? Бубешечки. Ну вон зніми какашки. Густі какашки лежать, шарики. Поросята третій день після отйому. Друзі, вони в мене в перший день вже добре їли. Тобто пройшло два часа після отйому і вони кушали дуже-дуже хорошо. Вчора теж хорошо, а зараз подивитися. Як... вони. Зараз подивитися, як вони їдять. Це вже предстарт, переходимо на повноцінний старт. Поносів три дні вже після цього немає. От дивіться. Бачите як? Там я знаю, ну, взагалі вони годують 2-3 дні після тьома, погано їдять. І так в мене такої проблеми нема. От кажуть, чого в тебе поносів нема? Ну того, що нема поносів. Поносів немає, це ну, це дуже хороший результат на самом деле. Я якби привик робити так, як я делаю, і ну, мене все устрає. Во-первых, я їх присаджую, бо нових хтось попадеться, а як ти робиш? Я їх присаджую сразу <clears throat> Після там 15 днів присаджую на предстарт. Предстарт готовий, йде в мішках гранула. Гранулу я не даю, гранулу вони не будуть їсти. Бо я взагалі не пойму, гранула сви, е, свиноводству це дві противоположних речі. От гранули толку взагалі нема. Ну, От слова взагалі. Тобто йде тільки затрати купити гранулятор там тисяча доларів і світ мотати. Я не пойму, хто там каже гранулятор якісь е, результати. Нема нічого. Гранули це пустишка. Це е, мильний пузир у свиновоз. Я не спорю для е, бройлера, курки несушки, може воно щось і дає. Хоча Сергій Стрелецький, якого я вважаю, він вважає, що гранулятор він держить і курка несушка, і бройлер, і свиноводство він не користується гранулятором, він каже, за лишні затрати времени і средств. Я вважаю, ніхто тут нічого не скаже, і всі знають, що Сергій Стрелецький гранулятором не пользується. Тому я кажу, гранулятор це мильний позир у свиновозці. Хто ще там надіється, що поїдуть у нього здорові прирости і хорошо їстимуть, хороше буде е, типу, поїдаємось корма, це повний бред. У мене, вон, дивіться, зерноотходи. Вже переходять на зерноотходи, на старт. А далі буде ще лучше, лучше, лучше. Ось. Латьйом пройшов, какашки густі, ніякого рижого, жовтого, зеленого, чорного, обична густа черв'ячок і все. І самий, самий хужий сарай із моїх усіх і швакоболка Ось оцей. Він і швакоблока, його треба зверху утепляти, він самий самий холодний. Топлю тут кожен день. От зараз пар з рота є, так? Да? Пар з рота, навіть Ну, плюс, ну, холодно в сарае, прохладно. То хорошо, что лампочка, но тут надо каждый день натапливать. И холодный сарай, и швакобока самый холодный. Вот рядом стоит э, ракушка красный кирпич нормальный. Мій э, сэндвич самодельно, пенопласт 10 сантиметров. Отлично все показывает. Той газобок, более-менее теплый, хороший, промерза на швах. Ну, саме хуже шлакоблок. Це хуже сарая, мабуть, і не придумаєш. Як із шлакоблока. Якщо його вже построїв хтось і думає строїть, тільки утеплять снаружи. Тоді буде результат. Ну, я думаю, ви бачите, поїдаємось корма після відйому. І це я вчора уходив і насипав повний этот. Воду, кстати, хорошо п'ють, перейшли. Зараз будемо затаплювати. І те, що тут все затухло. А, вже і буржуйка холодна Ну все, кушаю. Що, Брошкіна. По весу, хто не знає, по тьому вес був грижовик. 10, Брошкіна 11, 12, 13, 35 днів. Їх було 10, 6 уїхали, 4 осталось мені. Аж давляться. Ася, тікай, Ася. Друзі, тут у мене є ще один вагон. Хто не знає. Зараз я вам покажу. Старенький вагончик тоже. І я вам покажу, що миші творять, якщо не навідуватися. О, вже он дохлі валяється. Я вчора і позавчора сюди як зайшов. Позавчора я перший яд кинув, вже валяється дохлі. А, вже не так. Тут страшне, що дивіться, скільки насипано пшениці. Це ж всі мішки погризані, усі мішки, ну я не знаю. Я тут пооткидував які мішки, то вроді би ці цілі, ну мішки погризані, і оце ж пшениця осипається між ними. Значить, дивіться. Получається, в ряду, якщо я не ошибаюся, 60 мішків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7. Вроді би я вважав 60 мішків. 60 мішків, вес одного мішка, ну кілограм 40-45. Тобто 2,5 тонни в рядку. Ось оцей рядок перший це 2,5 тонни. Скільки всього рядків? А ну вік, тут знімеш. Раз. Всього рядків у нас раз, два, три, чотири. Ой, та там теж погризли. І бігають прямо в нагляд, дивиться на мене і, і, і, і моргає. <laughs> Взагалі, апопелі. От дивіться, десь 2,5, може чуть більше тон в одному рядку, 4 ряда. І це ще не все, ще в мене є. Так це з учетом, що я продав, та багатенько ми продали. Багатенько тон. продали. Дивимося, що в мене тут. Тут не чиста пшениця, не зерно відходить. Це зараз мої свиноматки та поросята прозріють. Чисту пшеницю почнуть їм давати, да? Привикли мусор не їсти. Ну воно ж, я думаю, краще буде, ніж зерноотходи. Хоча різниці для мене нема. Чиста пшениця, зерноотходи, воно ростиме однаково. Це нашого ну, віки моєї жени папи. Він живе через дорогу. Тут участочок, у нього тут вагон, сарайчик отой старий був, ну таке, самозахват був, а ми вже тут построїлись. І... Це його ось крупорушка, яку він робив і варив каші, та літ 20, дай. Навірно, більше. Ось яка крупорушка в нього. Теж ставиться на бочку. Ну, Я скільки пам'ятаю, він все время на ній дробив. Він зараз живий, здоровий, слава Богу, просто вже не і бігати не займається. А я ж кажу, вон диви. Вон. І чумні, ба. А, та вже дохан вилізла. Вон прям голови. Ходять і виходять. Ходять і виходять. Да, я я до нас понасипав, але ну, вже чумні, я дивлюсь. Багато поїв. Багато поїв, так. Да. Ну зараз витравим. Ну одне оце, що треба зараз мені треба брати і і перевозить туди в вагон по чуть-чуть. І там уже будемо дробити постепенно і і все. І от дивіться, я вам к чому, що я дрова купив. Я зараз е, лучше зараз самі лучші ціни на дрова. Я лучше зараз куплю дров на следующую зиму. Вон ходять. А так би я думав, якщо б я в августі в прошлом году не купив би на все время я б думав, зараз де взяти корма. І ціни зараз 7, 8, ну можна знайти, може 6. Тобто на пшениця дуже дорого. У мене золота пшениця. Тут тільки більше 10 тонн. І ще є в одному місті. І в мене хватить, я дивлюся, мені хватить і ще, навіть останеться після сезону, буду докармлювати цю стару, а потім аж нову. Бо нову зразу не можна. Типа як скармлювати. Хоча, хоча якщо з БМВД, то можна. Так що, друзі, так. Так що хто казав, що водоваги зараз закінчаться ті зерноотходи, що він буде робити далі? Що я буду робити далі? Перейду від того вагончика в цей. І ще є одне. Ну то вже потім теж покажу. Мені одна проблема, треба зернохранилище нормально. Оці тульки, оце тут. Тут би ще влізло 10 тонн, ну могло провалитися поли. Я думаю. Цей вагончик переробимо під щось друге. Так что то так. Пшениця золотіша, ну вообще бомба. Що сказать, е? Чисто. Ходять між мішками, як вдома вже по комнатам. Так що, друзі, такі. Зробили маленький обзор, розказав, чим буду кормити, бо багато мені писали, що ж ти будеш робити далі. Дивляться, що там закінчується, що далі. Ось оце далі. Отак. І вам кажу, думайте зарані. Якщо держите 2-3-5 голов там свиней собі над корм, по уборці взяли зразу на 5. Плануєте 10-15. Примірно прикиньте, скільки вам треба. Вижміться, ну купіть на весь год. А весь год корміть, продавайте поросят, е, ріжте, продавайте м'ясо там і так далі. Ну не думайте, де брати корма. Ну, якби це правильно так, це я так советую. Ви думаєте, я взяв, пішов з кармана чи вдома гроші взяв, купив на весь Ні, теж піднапрігся, позичав і так далі. Все, всім пока.